Hop la guys, roule ma poule. Hop la guys, roule ma poule. Bonjour les mineurs d'Alsace, nous sommes actuellement dans la forêt d'Aguenau, nous allons en direction de Pontsfilaire, puis nous irons Orfelden, nous viendrons par Bremat et on finira par revenir sur Aguenou. Aujourd'hui, nous sommes 8 wheelers avec euh, des grosses autonomies. C'est vraiment le premier gros road trip de l'année et nous avons la chance d'avoir parmi nous deux nouvelles recrues, Olivier et Jérôme. Ah, enfin la première balade avec les wheelers d'Alsace, plus de 20 km. <laughs> Wouhou Il était temps Toi aussi, c'est ton premier road trip là eh, écoute, ouais, c'est le premier road trip. On verra comment ça se passe. Il fait beau. Température pratiquement idéal. On se les caille un petit peu, mais ça va être cool. Alors là, je peux que dire que je suis heureux là. Donc c'est ma poule. là-bas, regarde Ça galope à 9 mètres secondes, je vous saurais. Un là guys Viens-moi ça Il y a plus de lettres sur le panneau que d'habitants dans le village comme fait Tommy ah, Nous venons de terminer euh, la randonnée de 70 km. Euh, chacun va donner son avis sur ce qu'il ressent de cette balade. C'était jouissif <laughs> qui ne recharge pas Jarou court à côté. Mes premiers 70 bornes en GT16, la bombe Super belle journée aujourd'hui, un petit peu froid. À bientôt les bulleurs d'Alsace